Actividad de aprendizaje 4. Evidencia actividad interactiva, estrategias didácticas, recurso virtual, estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento. Evidencia actividad interactiva, estrategias didácticas. Bienvenido, bienvenido a este espacio de elaborado por el escena para divertirse, jugar y aprender sobre temáticas que se están desarrollando en el programa de formación. preguntas planteadas y que tenemos mucho sentido de interés para aprender. En ese sentido, hablar tenemos mucho material en este sector de aprendizaje, así como instrucciones que se a continuación. Éxitos. Continúa. Instrucciones. Juan es un experto capacitador a nivel nacional y en esta ocasión está encargado de brindar una capacitación sobre estrategias pedagógicas a un grupo de instructores. Ayudar a desarrollar una jornada exitosa construyendo en primera instancia un mapa de ideas, en el cual se irá solicitando rastreo de las ideas primarias ubicadas en la parte inferior hasta las secundarias que hacen parte de estas y seguidamente responder a cada una de las preguntas que aparecerán durante cada de la actividad. Ten en cuenta que la actividad se pierde si se equivoca dos o más veces. cuál de las ideas primarias ubicadas en el tablero se relaciona con la idea secundaria capacidad de análisis. Entonces, pues, las verdes son las ideas primarias y las grises son las ideas secundarias. Entonces, aprendizaje basado en problemas hace referencia a capacidad de análisis. ¿Estamos? Muy bien, realizó de manera correcta la relación entre la idea primaria y secundaria. Y posterior a esto, pues vamos a responder la pregunta que se nos plantea. Es la palabra correcta para completar el enunciado. El aprendizaje basado en problemas implementa grupos pequeños que sintetizan y construyen qué será, los cuales se analizan para resolver problemas El aprendizaje basado en problemas implementa grupos pequeños que sintetizan y construyen conocimientos, los cuales se analizan para resolver problemas. Muy bien, respuesta correcta. Implemente grupos pequeños que sinteticen y construyen conocimiento, los cuales se analizan para resolver problemas. ¿Cuál de las ideas primarias en el tablero se relaciona con la idea secundaria real o hipotética? Entonces, el estudio de casos hace referencia a real o hipotética. Muy bien, de la manera correcta la relación entre la primaria y secundaria. Listo. Selecciona la opción correcta de acuerdo de enunciado. Dos de las siguientes estrategias hacen parte del aprendizaje colaborativo. Métodos de proyectos, juego de roles, solución de casos y estrategias expositivas son dos. Entonces tenemos la solución de casos y métodos de proyectos son dos que hacen son estrategias para el aprendizaje colaborativo. Muy bien, realizó de manera correcta la relación de la se secundaria en el método de proyectos y la solución de casos pertenecen al aprendizaje colaborativo. Continuamos. ¿Cuál de las ideas primarias ubicadas en el cabello se relaciona con, las ideas, con la idea secundaria de representación de la vida real? Entonces, es pues, juego de roles se relaciona con representación de la vida real. Muy bien, realizó de real uso de manera correcta la relación entre la primaria y secundaria. Pregunta. Indique si el siguiente es verdadero o falso. Juego de roles es una técnica que amplía el campo de experiencia de los estudiantes y a su vez la habilidad para resolver problemas desde diferentes puntos de vista. ¿Eso es verdadero o será falso? Es Muy bien. Realizó de manera correcta la relación esa técnica amplía el campo de experiencia y estimula la habilidad para resolver problemas. Por tanto, ¿Cuál de las ideas primarias ubicadas en el tablero se relaciona con las ideas secundarias, situaciones reales y concretas? ¿Qué será? Los proyectos hacen relación a situaciones de la vida real y concretas. Muy bien, parece es correcta la relación. Continuamos. Analice las siguientes afirmaciones de las técnicas pedagógicas y con base en estas relacione cada una línea con una línea la columna A con la columna B. Expositiva es organizada y coherente. Las preguntas pueden ser de indagación, discusión y análisis. Los proyectos integran realidad específica en el ambiente educativo. Y por último, la simulación, donde está ese aprendizaje a partir de la acción y la interacción vertical. Muy bien. respuesta correcta, relaciona cada tipo de inteligencia con su respectiva definición. Tenemos nuestra última que nos dice cuál de las ideas primarias ubicadas en el tablero se relaciona con la idea secundaria aprendizaje interactivo. Entonces es Philip, Philip 6 dividido 6, <laughs> aprendizaje interactivo. Muy bien, para es de manera correcta la relación entre la idea primaria y secundaria. Continuar con nuestra última pregunta. Relacione la opción correcta que da respuesta a los resultados en el enunciado. Esta técnica permite incrementar la participación democrática y analítica de los aprendices cuando se presentan número 1. Simulación, lluvia de ideas, el sexto sex, estudio individual. Está la C, es la respuesta Correcto. Muy bien, respuesta correcta. La técnica es aquella que incrementa la participación democrática y analítica. Con esto terminaremos nuestra evidencia. Felicitaciones. Usted identifica las diferentes estrategias didácticas empleadas en procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por visualizar este video. Recuerden que ya tenemos desarrollado la actividad de aprendizaje uno creo que es curso de estrategias pedagógicas. Gracias.